E, mambo vipi? Nafikiri ni mweli wa afya na uko fresh kabisa. Karibu tena katika VVM Online. Kama ndo mara yako kwanza unaungana na sisi VVM Online, basi usiache kubonyeza neno subscribe comment, share na marafiki zako wazione video hii au waione video hii. Tujikumbushe kidogo, wakati huo tuko tunasubiria tarehe kumi na tisa e, zitakutana miamba hii Polisi Tanzania dhidi ya Coastal Union. Mechi hiyo itachezwa saa kumi. Wakati huo muda wa saa kumi Tanzania Prison dhidi ya Mbeya Kwanza. Wakati huo tukisubiria saa moja Ruvu Shuti dhidi ya Simba mnyama mkali. Eh. Nimesema kwamba tunajikumbusha kidogo kwa mechi ambazo zilizopita na bado zinazidi goli zake bado zinazidi kuishi. Mm. Twende basi katika mechi hii hapa, Simba zidi ya Dodoma. Mechi hii ilichezwa tarehe 26 Mei 2021. Eh, John boko aliipatia Simba dakika ya 22 goli la penati emtazama kwa kisave mikwaju penalty. Simba sifuri, Dodoma sifuri. Captain fantastic John Boko ni John Boko dakika ya 22 anaipatia Simba gol la penati. E, tambua kwamba hii mechi ilichezwa tarehe 26 Mei 2021. E, wakati huo twende tukacheki mechi nyingine Azam dhidi ya Mtibwa Sugar e, ilichezwa tarehe 30 Januari 2020. Lichi ala jodi dakika ya 76 anaipatia goli la penati Azam FC. Eh, emtazama Tanodi anavuta pumzi ya kwanza, ya pili, ya tatu, mwamuzi ameshatua, anamwambia piga. Haya, Richard Jodi! Huyo ni Lichi ala jodi eh, dakika ya sita anaipatia Azam goli la penati eh, wakiwa wanacheza dhidi ya Mtibwa shuga Tambua kwamba hii mechi ilichezwa tarehe thelathini Januari na ishirini eh, wakati huo twende tukacheki mechi nyingine iliyochezwa na Yanga dhidi ya kagela shuga ikiwepo imechezwa tarehe thelathini Juni 2020 eh, dakika ya 74 eh, Kaseke anaipatia Yanga goli la penati. emtazama mtazama alafu itarudia. Huyo ni Kaseke anayepatia dakika ya 74 eh, Yanga goli la penati. E, eh, tambua kwamba hizi mechi tatu nilizokuandalia leo ni mechi ambazo zilizopita, wakati huo tukisubiria tarehe kumi na tisa dhidi ya polisi Tanzania dhidi ya costa Union saa kumi na muda huo huo saa kumi Tanzania Prison dhidi ya mbea Kwanza, wakati huo tukisubiria saa moja Luvushuti dhidi ya Simba. Hii ni tarehe kumi na tisa mwezi huu huu. Tega masikio yako, tega macho yako, Vivim Online. E, magoli yote tutakuletea hapa basi kama hujabonyeza neno subscribe basi bonyeza neno subscribe maana ukibonyeza neno subscribe unakuwa mjanja vivim online tunasema raha ya mechi ni magoli eh, bye bye tukutane tena muda mwingine hapa hapa vivim online